それはさ、もう、 <laughs> さ、えもういいってもう、うん。付き合って数ヶ月ってわけじゃないから。や <laughs> きもち焼いたの <laughs> うるさいなもう。やきもち焼いたのうるさい。やきもち焼いたのうるさい。正直に言ってみ。終了。お腹いっぱいになっちゃった。まだ残ってるよ。ゆうちゃん食べて。 いいよ俺シチューでご飯食べれない美味しいのにうん大丈夫食べてこれ後でシチューだけおかわりしよう美味しいよこれ砂肝はいらない砂肝いらない終了ああ酔っ払ったかもしれない本当うん俺も飲みたいなパッパッパーンプンプンプン うん。ありがとう。ありがとう。あ、なってるよ。うん。ごめん、ちょっと電話出ていいうん。もしもしうん。うん。ねどうしたのうん。えー、めっちゃ久しぶりじゃん。え、どうしたの何 そんな急に電話してきたのうんちょ待って今あのさあの彼氏と一緒にいるからさちょ正直困るっちゃ困るんだけどうん何よんうんいやめちゃくちゃ久しぶりだけどさなんで急に電話かけてきたのそんなんさ今更じゃないねえ それはもう昔の話じゃんなんで今さそんなこと言ってくんのんうんうんああ何言ってんのよえそれはさもうもう終わったことじゃんひょにょうんうんうん えちょっと待ってちょっと待ってなんでそんなこと言うのそれはさもうさえー、もういいってもうもういいいいいいいいだからもうさっきも言ったじゃんもう今彼氏と一緒にいるからでもこういう電話ねかかってくるのもさちょっとなって思うしさ <laughs> な何それうんうんうんいやもうそのまあなうんうんはいはい うん。うん。で最近はどうなのあ、そうなんだ。ええー。ええー、よかったじゃん。うん。で、なん、なんでそもそもなんか、かけてきたのよ、急に。うん。 え <laughs> ー、何今さらまあまあまあまあまあまあうんうんうんはいはい分かった分かったえー、てかもういいもう切っていいもう切るよもういいっしょなんでなんでもうもうもうもういいよいいよもうもうもういいもうお腹いっぱいです もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。ひょにょ。もう大丈夫だから。はいはい。わかった、わかった。な、な、何言っはいはい。わかった。じゃあもう、もう切るよ。うん。はい。はい、わかった。はいはい、じゃあね。はーい。はーい、おやすみ。はーい。ごめん。うん。お酒なくなっちゃった。 うんうん作ってくるよありがとううんごめんね何が <laughs> なんか急にさ電話かかってきてさ誰えー、まあ友達昔の <laughs> 友達じゃないでしょ友達じゃないじゃんいや友達だっていや友達じゃないんじゃん友達友達知ってるよ何を知ってんのよ 前の人じゃん前の人前の人じゃん俺名前知ってんだから前の人え前の人ってなどういう意味え元彼ってこと違う違ういやいや別にいいんだけどさ別にいいんだようんいやでも前の彼でも別にいいんだよごめんね <laughs> だって別に向こうからかけてきたやつだし心配した心配うん心配したのいやまあまあ繋がってるんだって思っただけあ焼きもち焼いた <laughs> 焼きもちは焼いてないの付き合って数ヶ月ってわけじゃないから焼きもち焼いたの <laughs> うるさいなもうやきもち焼いたのうるさいちょちょっといい何ですかやきもち焼いたの焼いてないよやきもち焼いたのうるさい正直に言ってみやきもちじゃないあ電話し連絡してるんだって思ったそれはやきもちじゃないよやきもちじゃないよ連絡してるんだって思っただけだからほんとうん、かわいいねうるさい見て 着信履歴。一番上。お母さん。お母さん。ということは <laughs> 何よ。ということはわかるよ、わかるけどさ、何うっそぴょん。うま、うまいね。うまいね、ちょっと。ちょっとさ、履歴書送ろう、芸能人。うま、うまいっす、うまいっす。うまいっす、うまいっす。騙された。はい。イエーイ。 <laughs> イエーイてってれはいというわけで隠れないの隠れないはいというわけで今回はしょうちゃんにドッキリを仕掛けてみましたイエーイなんか最近さはい、すごいなんか俺が試されてる動画が多かったと思うわけ、うん、そりゃもう俺も仕返しするよね もうどう俺の迫真の演技うまいうまいうまいいやうまい我ながらうまくできたんじゃないかと思ういや皆さん安心してください今はねあの語ってないです嘘に嘘ですひょにょ はい。というわけで、うんはい、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、私も僕も騙されたって思う人は、高評価のボタンと、翔太かわいそうだなって思っていただけたら、 <laughs> チャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。またごめんね、ドッキリして。